Guys, so once na napanood nyo na yung previous video, so meron na tayong nabili ng mga starter pack dun sa Coinary. And ngayon naman yung tanong is, paano ba i-download and i-install yung application? So siguro quick ano lang tayo, uh, overview about the game. So nakalagay dito na Dragonary is a game and as such, anyone can play it whether they have the knowledge of cryptocurrencies, blockchain or not. So nag attempt sila na makakreate ng game na hindi mo na rin kailangan na mag-synchronize ng virtual wallet or third-party applications para malaro yon. Sabi, rin, sabi rin dito na um, kapag nagte-trade, nagba-buy and sell and create tayo um, ng mga NFT items um, wala daw fees. So yun, yun din yung target nila. And wala rin siyang subscription and kung bibili man tayo ng mga items parang within the the economy ng game yung within the Dragonaria yung mga activities although in this case sa simula nitong game na to yun nga bumili tayo previously ng mga starter pack and tomorrow makikita natin ano yung uh, laman nun so question paano i-download punta lang tayo sa dragonari.com and then i-download na natin kung ano yung uh, device natin, in this case, Windows. And then, kanina kasi na-download ko na yung uh, game actually. And for some reason, hindi ko na siya ma-access. So, kung pupunta tayo dito sa uh, na-download ko kanina, so pwede na nating i-open yung uh, game coming from this. Pero syempre sa ngayon, uh, close muna natin to And then, actually, um, nag-join ako doon sa Telegram and then nakita ko yung mga link kung saan pwede mag-download. So, isa doon yung Windows. And then, meron din uh, group, FB group, yung Dragonari Philippine Community uh, where yung mga early adopters sa game na to uh, nagkakaroon ng mga discussion. Pero try natin tong link na to galing sa mismong dev And ayun, so I, I think this is working and i-share ko na lang sa description yung uh, file na to. So balik tayo dito sa website nung Dragonary. So meron din ditong white paper. As usual, dito natin makikita yung mga plans for the game and yung mga information about dun sa gameplay. So maganda na basahin natin to. Eh, nagsisimula pa lang naman tong game na to. So I hope makakreate pa ako ng mga future content related to this. So guys, update lang din. yon sabi nung mga developers, currently around 15,000 na yung mga users ng Dragonaria and then they're looking at um, future activities and updates related don sa kung sino man yung may mga eggs na and starter packs, makiklaim na nila yon and masasend nila yun sa game in few hours. And then yung mga rarities will start to exist and yung play to earn magsisimula na siya uh, in few hours. So meron ding mga analytics na magiging available after na ma-release na yung public API. And then yung marketplace then will be available. Um, I think for, sabi dito, for 12 days. And yung mga servers daw, so far okay pa naman based on sa mga concurrent connections. And yung developers are reviewing it um, while, while seeing more and more users sa application. So I think that's it for this video. I hope nakatulong kasi uh, nakikita rin, marami rin kami nakikita doon sa FB group na nagtatanong kung paano i-download yung application. So yun nga, punta lang tayo sa website or check nyo na lang sa description yung mga link kung paano ma-download and install. And then once kasi na ma-install na natin yon so open lang natin yung application and then magtatanong naman yon or magkakaroon ng prompt na ilagin natin yung Google account natin na associated doon sa uh, game na to or yung ginamit natin doon sa uh, Coinary. So, ito yung Coinary account natin and makita nyo naman na yun nga, bumili rin ako nung starter pack. Um, for now, ito lang muna. So, ang purpose nito is syempre check muna natin yung game and at the same time para makagawa ng content para sa mga new users. And that's it for this video. Uh, thank you. I hope nakatulong. So kung may mga questions kayo, don't forget to comment and uh, let me know if um, meron pang other concerns or inputs from your side. Thank you. Bye.